đấy. Sương mù này

cobain kayak gini udah Oke guys, udah segitu aja ya guys video kita hari ini kita nggak tapi kita bakal ya. sebelum video ini berakhir, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis dan tolong banget biar kalian ini bukan tambah ya, kita semangat lagi